руки, два доки, сходилися до луки. Ой на горі, два дубки, два дубки, схилилися до луки. Вітер дуба хитає, вітер дуба хитає, вітер дуба хитає, хитає, козаківку питає. Вітер дуба Баба кидає, кидає, по землі Co zrobimy tak, staj. Proszę, rączki. Dorujcie drogę.